Сегодня мы будем рисовать Холли машину из фильма «Тачки». А вы, ребята, сначала подписывайтесь, берите карандаш и листок бумаги и начинаем вместе с вами рисовать. Различните формы для, версии, для верхней половины холи автомобиля. Здесь вы начнете набрасывать весь контур автомобиля. Если вы заметили холи почти такой же формы, как Сали. не забудьте нарисовать колеса колесе скважины. Теперь вот здесь два зеркала нарисую, одно и второе, и роль. Ребята, вот такая вот машинка в из фи мультика «Тачки» получилась. Подписываемся.